Так з матрацом робити не можна. Ортопедичні матраци серії меблі Хіт це чудовий сон за розумну ціну. Сім різноманітних моделей виготовлені з турботою про вас. Представляємо вашій увазі наймолодший із серії меблі Хіт матрац Sail Hit. Це матрац з пружинним блоком Бонель. Бонель це залежні пружини, виготовлені з високоміцної гартованої сталі. Навантаження беруть на себе вертикальні пружини, які зв'язані з стальною спіраллю і скріплені між собою жорсткою сталевою рамкою. Тому при натисканні на одну точку відразу прогинається значна частина всього виробу. Вироби із залежними пружинами є досить міцні, мають більш ніж прийнятні ціни та можуть бути ідеальною заміною старих деформованих матраців. У даній моделі використовується бонель діаметром пружин 92 мм, що дозволяє вмістити 115 штук на метр квадратний. Відповідно, рекомендоване навантаження на одне спальне місце становить 100 кг. Перший шар над пружинами це жорсткий войлок. Це екологічно чистий міцний матеріал, в склад якого входять до 40% волокон бавовни, льону, джуту та вовни. Ці матеріали володіють високою ізносостійкістю і практичністю. В матрацах жорсткий войлок в основному виконує механічну функцію. Він служить бар'єром між пружинним блоком та м'якими настильними шарами, а також забезпечує рівномірний розподіл нагрузки по всьому матрацу. Наступним настильним шаром використовується спрінгфом товщиною 15 мм. Це пінополіуретан стандартної жорсткості. Матрац зміцнено єврокаркасу, який являє собою рамку з матеріалу спрінгфом товщиною 60 мм, що робить матрац більш жорстким по периметру, запобігає деформації країв дозволяє зберегти правильну форму матрацу та продовжить термін експлуатації. Ця модель володіє середнім ступенем жорсткості, а також має ефект зима-літо. Ефект зима-літо досягається тим, що з одної сторони кладеться шар бавовни, а з іншої сторони вовни. Бавовна легко пропускає повітря, сприяючи його чудовій циркуляції, чим запобігає потінню людини під час сну. Сторона, на якій є шар бавовни, називається літньою. Вовна навпаки зберігає тепло людського тіла, тим самим зігріваючи людину. Така сторона називається зимовою. Передостанній шар це синтепон. Даний матеріал надає об'єму та теплоізоляційних властивостей. У випадку перегріву, особливо в літній період, матеріал має властивість не впитувати вологість та дозволить покидати поверхню їй так швидко, що ви завжди відчуватимете себе комфортно. Зовнішнім шаром матрацу є чухол. В даній моделі це жакардова тканина. Усі матраци серії Мебліхіт володіють антикріщовою пропиткою. Щоб правильно вибрати матрац, необхідно повністю на нього лягти і прислухатись до своїх відчуттів. Основні точки дотику знаходяться в області плеч та бедер. Якщо ви відчуваєте подвійне навантаження в цих областях та вам незручно, тоді цей матрас вам не підходить. А якщо вам комфортно та ви почуваєте себе розслабленим, тоді цей матрац саме для вас. При купівлі даного матрацу ви отримуєте ортопедичну подушку в подарунок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Попереду у нас багато цікавих відео.